tayyormi hozir bo'lib qoldi tayyormi ketdi umuman o'yin haqida nima fikringiz avvalo surxondaryo jamoasini g'alabalarni tabriklayman o'yinga keladigan bo'lsak nima endi Nuronni aybi Superligaga chiqqanimi yoki sudyalar yutib chiqmayotganimi bu narsani ikkita o'yindan beri umuman tushunib bo'lmayapti buni mana butun dunyo ko'rdi butun o'zbekiston ko'rib turibdi bugun bular o'yinchini boshiga tegan kirsa razvedkaga bolalar yig'lab yotibdi bular bu haromilar kirsin bular kim chora ko'radi bularga qachongacha chidash mumkin bu narsalarga bular qachongacha tozalaymiz shumi tozalaganlik nimani tozalayapti nima qilyapti qurib ketyapti ikkita o'yindan beri bilan umuman futbol yo'q svistok svistok svistok qachongacha kim bularga chora ko'radi qachongacha bular yetmishtadan oshiq saksontadan oshiq odam mehnat qilyapti bola chaqasini boqaman deb ezilib ketyapti uchta odam chiqib turib bular kallasini olib tashlayapti kim bularga chora ko'radi adolat shumi shumi o'zbekistonda adolat qani adolat qachongacha korrupsiyaga kurash mumkin qachongacha qachongacha nimaga biz biz halol hop halol o'ynaymiz sudyalarga pul chiqmayapmiz ana ahvol bir so'm pul chiqmasangiz buni kallangiz olib tashlaydi kim chora ko'radi olib tashlasa olib tashlasin butun umrga futboldan mani lekin biz oxirigacha kurash kerak kimdir borish kerak takansi nimani siz yana qaysi vaziyatda ho'p bizda mana ikkita ruka bo'ldi nimaga uni bermaydi bitta moment poylab yuribdi o'yinni boshidan beri o'yinni boshidan beri 5 ta sariq nima bu Bundan ko'ra o'yinni oldiga kirmaysan bugun sanlar kalangni olib tashlayman umuman chiqmayasanlar san chiqmaymiz biz ho'p mana men yosh trenerman o'sib kelyapman ikki kunda mana mayli ko'cha to'la ish topib olaman lekin mana komanda bilan mehnat qilayotgan odamlar bu yerda bilan e kutib o'tiribdi kutib yashayapti bilan komanda yutsa bilan premiya olsam bola chaqani boqaman deb yashayapti bilan bu kelyaptida bilan kallasini olib tashayapti. kim kurashadi bunga kim kim borma hamma shumanishga olishgan yaxshi o'yin ko'rsatib ko'ravering ho'p o'ynashga futbol berdimi degan savolni bering siz oldin har bitta epizod siztur har bitta epizod siz qanaqa futbol bo'lishi mumkin qanaqa futbol bo'lishi mumkin qanaqa futbol to'g'risida gaplashish mumkin bilan sizga bilan hakam bilan o'ynashga bermasa qanaqa futbol qani futbol